guys bengisacela nisheshe nifike ba khona ngizokwazi ukuthi ninikeze imalini kusasekuhle ngoba nale ndawo engikuyona ngathi ayikho safety hayi okay bıçak. Hop bıçak, hop bıçak, what's hop, hop, hop. Basacağım, basacağım, what's Vay bu basacağım. Vay bu what's basacağım, basacağım. uxolani ngoba lo baba lo vele ubusumthintile utheni vele selo baba semlindini kancane and le moto sidlulisa 2.5 asihleki khona ngile envelope yes yes imali engaka hey umuntu wawena la hayi 50 50 bafana umuntu unokhathi wakhe la yazi uChilis uzwala njengomuntu ola ngesikhathi efona kodwa manje ngiyadideka uma singamtholi la thina masifika I think it is better ukuthi simfonele ngoba le mali sayidinga ya ipoint lelo awuthi ngimfonele engathi umuntu uyajwayeleka la le namba isangeni hayi ngeke mfana akukwazi awuphinde umzamo The subscriber you have dialed is not a hayi still ayingeni uthile usuyajwayela-ke manje kade phela ithatha le mali noma usefuna kufa umuntu lo mfana lo uyajwayela kodwa somlungisa iningi phela le mali Chilisi ufike la kimi izolo wazofuna indawo kulabo wangakhuluma ngasola ukuthi ikhona inkinga ekhona ngathi akhohle ukuthi ingane engakhala ifele embelekweni eyi bongani eyi kuthafu kuthafu mfana khuluma mkhulu wenze njani eyi bongani mfethu le nto lena ngazi ukuthi ngingayichaza kanjani izolo bangibhoce imoto ndawo isiphathe imoto kababa okunye-ke futhi okuhlukile khona amajita engiwakweletayo inzima-ke le nto eshoyo kodwa kuyokusiza ukuthi ekhayekini ukhulume nobaba wakho usho ukuthi labantu bakuthathela imoto awubafanisa ngisho ukubafanisa nje la elokishini engangiqamba amanga bona but mfethu i believe ukuthi one day la majida lawa sohlangana ngoba ithezi lona ngilibonile hayi ngeke kufanele senze something Leo Sea. Sea. Baba, oza dawa. Yebo baba. Siyabonga. Athini ukhambe imoto yami. Iphi imoto yami kuyimashi? ngiyayifuna le moto yami ngiyayifuna suka laphambi kwami ngoba ungcolile angase ucabanga ukuthi yini yasicela usibuye beqinisile limethu yahamba hey uyabhubha wena lowo muntu kudala ehambile ufike la ekuseni ezovalelisa i-pmb vele ya ya ya pmb yazi usibube ngitshe nithi uyadlala noma usehlanyiswa le mali esithole kula envelope kodwa leya envelope yazi izivusile 10000 plus lela galof silidayise ngo-2.5 ayi kodwa simbize kancane loya baba i know u-2.5 ugrand vele yona mali okudluliswa ngayo imoto eshisayo la elokishini manje plana namhlanje vele ithini ayikho into ezokwenzeka namhlanje ukuthi umntambo odlalela ekhawashi nje kuphela sanibona baba ya mfana ngakusiza bengisacela ukubuza baba ngabe ukhona uchilisi wemfana kuyini khona lokho asinawo uchilisi thina la ekhaya hayi bengisho siyaba thina sinosiyabonga la ekhaya ukhona lapha nerumini lakhe okay baba bengisacela ukumbona